Ah, Assalamualaikum ah. Salam. Oi, abang muka loki. Ha, ini apa nama? Jam pala kan? Jam pala. Jam okay. Apa benda jam pala? Nama awak bukan? Bukan, nama saya Gagak lah. Gagak. Siapa suara sama dengan yang saya jumpa semalam tu yang kerja dekat apa jual niaga tu? Oh, bukanlah bang. Ha. Saya semalam yang rambut pang tu bang. Rambut pang yang jumpa kat mana tu? Yang kat JPJ tu ke? Ya yes, saya bang. Sampai hari oh. ni saya dah ubah rambut lah. Ha. Tak, sekarang dah lulus belum lesen abang semalam? Okey, cerita, nak dengar cerita tak lah, ni? Eh. Kalau ha. abang ada masa, ada cerita panjang ni? Eh. Ah, jangan panjang kan, saya ada kerja. Aduh, okay Saya nak minta okay. tolong abang ni sebenarnya. Apa dia? K- kereta yang waktu kita datang mula-mula kat negara ni kan. Okay. Kan dia bagi free kan. Aha. Kena impound lah bang. Oh, so abang kena pergi JPJ lah. Ya? Ha, tapi saya tak ada ni apa? Transport ni bang. Ah, abang kena minta orang korang kat sana tolong sebab saya dua orang ni, eh. saya tak boleh carry. Oh, ya. Yeah. Ah, abang tanya siapa-siapa kat sana boleh hantar pergi JPJ lah. Ya? Sebab saya tak boleh carry, dua-dua tak boleh carry. Dua-dua baru. Oh, okay. lah. Tak apa kalau tu. Terima kasih lah abang gagak. Okay. Ha, terbang je yang tinggi bang. Ha? Gagak terbang je tinggi. Eh, tak, saya terbang ha. uh, pada ah, parah halang je. Pada pada halang eh. Ha, baik-baik eh. Abang. Assalamualaikum bang. Abang motor. Abang suara halus yang eh? saya kena dekat sikit. Ha, ya, ya, kenapa tu? Abang, abang ada buat apa-apa tak? Saya nak minta tolong ah. Buat apa maksud? uh, abang busy ke ada benda tengah buat ke sebab saya saya nak minta tolong. Hmm, Okey bang, sini bang. Saya ni baru sampai kat sini semalam. Hmm. Lepas tu kan negara ni kan dia bagi oh, kereta. Minta, minta hantar kat JP je. Ah. Eh. Abang tahu macam mana ni? Abang ni ada kuasa psikik ke apa? Cuma Bukan, bukan. Hant- abang, saya nak minta hantar kat JPJ. Bukan sebab nak buat IC semua. Bukan nak buat lesen Saya ah. punya kereta Yang dapat cuma tu ah, um. <laughs> Abang sini, ni cepat. power betul Mari cepat Macam mana abang tahu Alah Bukan biasa Mari oh, Okey bang Abang na- nama siapa bang Kalau abang Sudi lah Nak bagi tahu nama Saya ni nak kenal dengan orang Oh boleh boleh Siapa nama ah, abang Tony Jack Jack Bukan Bunyi motor Tengok. ni bang saya tak dengar pun abang cakap. Ha, dia punya bunyi tak, tu. Tak, aku punya suara, aku sebenarnya memang halus lah kalau nak cakap aku. Ah, tak apalah abang, romantik, romantik orang kata. Perempuan suka romantik-romantik ni. <laughs> ha, tu, kalau suara tu. macam saya ni, perempuan lari. Ha? ha. Eh tak ada. Aku single kot. Bang, cuba tengok IC aku. Oh, tu dia. Marzo Kun. Wei, abang ni Kun-kun ni Abang minat orang Jepun eh? Ah, uh, tu anime. Oh. Eh bang, saya sakit perut juga bang. Saya nak kena settlekan impau ni. Lepas tu saya sakit perut gila daripada semalam. Hmm. Jangan lupa makan bang. Makan ah, atau... Yelah, yelah. Tapi ni yang semalamnya. Abang boleh tak sagi lepas saya ambil impau ni? Kalau boleh lah. Abang boleh, hantar boleh. saya pergi hospital. Boleh? Boleh, boleh. Tidak masalah. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Ah, tuan. Eh, tuan eh. Ah, ah saya... Saya ni semalam baru sampai. Okay. Ah, ya. Yeah. Saya dah buat dah semua lesen kat sini kan oh, Lepas tu kereta saya kena impound lah Kereta yang dapat percuma ni Waktu datang kat negara ni Oh tak apa saya bagi impound eh Ha macam ni bang Nak nak settle ada. impound ni Ada ha, ha, ha, tu ada Sita bang Sita bang Dapat tahu Okay Bahkan. Sita ni macam mana Kejadian dia bang Cuba cerita sikit kat saya Macam mana boleh eh? terjadi eh? Okay sini bang Sini bang Ah, ya, ya. Kemungkinan abang tinggalkan kereta begitu lama dekat parking. Ah, itulah masalahnya bang. Saya ah, nak start saya nak start kereta. Lepas tu tak jadi-jadi kan. Ah, ah. saya ah. tak tahu pula nak kena otot tu nak kena tekan lama-lama. Otot ah. tu. Saya pergi tekan sikit je. Lepas tu tahu-tahu hmm, hilang. Ya, eh, satu bang, itu bang satu uh, mungkin lah, mungkin abang parking lama-lama kan. Habis tu mungkin abang jalan ke mana kan mencolek ke. Okey, DPJ akan datang. Okay, kereta tak ada owner. uh, kita orang akan cerita. Oh. Bang, bang, begitu bang. Lepas tu bang, cara nak mengelakkannya kita kena simpan balik. Masukkan ya? dalam garage. Ah, ha, oh. simpan dalam garage oh. bang. Kecuali abang ada rumah, ah, okey abang parking depan rumah abang kita ada kes. Lah. Okey okey okey okey okey. Okey, saya bagi abang tu eh. Okay, eh, bang, RM30,000 bang Oh, you ya, yeah, bang Saya first time baru sampai sini bang Takkan rm ribu Macam air bang duit Baru tak baru bang rm ribu Ini dia punya mount bang Okey lah bang, saya bayar ah. je lah ah, Nak okay, buat macam mana kan Hidup okay, perlu diteruskan <laughs> Ya yeah, bang, betul Abang dekat depan Pergi depan Saya pergi keluarkan kereta eh Masih ah, Macam mana ni? Uh, Marzo, Marco Apa cerita? Ah, so aku dah ada kereta. Lepas tu ah, aku kena simpan dulu. Bang, lah. bang, bang, Boleh abang jam, jam. kalau nak cerita abang cerita dulu abang. Bang, ah, okey okey okey. Abang cerita. Eh, okay, eh. eh? Dia dia minta aja bang. Okey. Okay. Tu. Okay. 300 bhai. Eh, parking pun 300 ni. Harzo. Oh. Ah, memang macam tu. Abang sini kalau abang sakit perut. Okey. Apa? Okay. Oh, abang nak urut ke? Tak ada lah, sebab kau sakit perut. Aku angkat kau. Okey, bang dah sampai lepas tu? Sabar dia. Ya. Tu kau pergi apa ni? Abang depan ni. Oh, macam nak turun ni bang. Okey. Ha, abang depan ni yang tengah duduk eh. Ah, ini. Tapi dia dengar awek dia tak kacau pula. Tak tak apa. Eh, kejap. Ah, ha, lah, biar pergi je. Dia medik. Ya bang, kenapa? Sakit abang, perut? hello bang. Ha, ah, weh, ah, abang ni saya tak datang dengan niat pun abang dah tahu dah. Saya sakit perut. Ah, itu tugas saya. Memang orang sakit perut bang. Betul punya okay, boleh saya kick. Sekarang ni eh, jap eh saya ambil ni Eh. Abang, saya dah tak tahan ni. Eh. Memang betul-betul okay, menyucuk eh. Silakan, silakan. Duduk, duduk. duduk. Okey, tak. Aduh, bang. Aduh, aduh. Eh, eh sabar, sabar. Jangan saya sampai lepas. semalam daripada ni dua hari dah saya perut.